todo o potencial de Galiza. Sei que vivo nun país riquísimo, o que non teño claro é se o Partido Popular é quen de sacar ese potencial e de aproveitalo, porque parece que só aproveita para destruílo. E non era tan complicada a pregunta, realmente todo se basea nun plan industrial e de creación de emprego. É o único que pode salvar a nosa demografía, o único que pode recuperar xustiza social e o único que pode volver a traer a nosa mocidade ao país. O problema é que vostedes só paran na propaganda industria 4.0 nun país de microempresas donde a maioría das empresas non chegan a seis traballadores, en que país está pensando vostede cando ven aquí a contar esas cousas? Vostede vive da propaganda, pura propaganda. E o resultado das urnas é eso, a xente non lle entende porque mira co seu discurso e a realidade van por camiños totalmente distintos, diverxen totalmente. Fala de 25.000 persoas menos no paro. Pero realmente vostede cree que pode escapar o debate sobre a calidade da creación de emprego que se está creando. Emprego precario, con salarios de miseria, a tempo parcial, que non chegan nin para cubrir as necesidades básicas das familias. E vostede ven aquí a presumir de 25.000 parados menos. Por que non nos conta cantos galegos e galegas emigraron? Por que non fala dos problemas e ven aquí a contarnos nada máis que milongas? Fala da automoción e de Citroën. Vostede que aplaudiu a doble escala salarial de Citroën e a máxima flexibilidade que están padecendo os traballadores e traballadoras de Citroën. Un sector na automoción donde os accidentes laborais, sobre todo na man do túnel carpiano, están a orden do día deixando a rapaces e rapazas novos con unha inutilidade total. Pero de que país está falando vostede? Fala vostede do naval, pero vostede ten ido por Ferrol. Ah, Sabe o que está pasando no naval. Señor Feijó, sése a serio, por favor, señor presidente, e contéstelle a este país si de aquí a que vostede deixe de ser presidente o ano que ven ten ou pensa facer algo para recuperar riqueza gracias, neste país. Martínez.